Bună, dragă mămică! Sunt Dita Depner și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cursurile de pregătire pentru naștere. Fiind educator prenatal de șapte ani um, și având, să zicem, o experiență de peste 2500 de cupluri care mi-au trecut pragul și mi-au ascultat sfaturile și au avut parte de nașteri frumoase, îmi permit să vă reamintesc cât de important este ca tu să te pregătești pentru naștere, tu, dragă viitoare mămică, și să nu vii singură, să vii cu partenerul tău, pentru că susținerea din partea lui este foarte, foarte importantă. Deci, de ce trebuie să ne pregătim pentru naștere? De ce femeia din ziua de astăzi nu mai știe despre naștere ca și cum ar trebui să facem un curs? Da? Să știți că influențele negative pe care le vedem la televizor, de la cercul nostru de prieteni, de la alte femei care din cauza fricii au născut uh, traumatizant sau prin cezariană, uh, femeia a ajuns în ziua de astăzi să-și predea efectiv uh, procesul nașterii unui sistem. Adică, ea crede că medicul care o, va, o urmărește de fapt și îi urmărește sarcina, el o va naște, adică ă, el va ști tot ce trebuie să facă pentru ca ea să nască așa frumos cum crede ea că se face. Ideea este în felul următor. Sunt puțini medici, într-adevăr, în România care susțin nașterea naturală. Și acei medici sunt niște oameni deosebiți, care o fac din pasiune și nu neapărat doar ca un fel de job. Da? Să știți că oricât de bun ar fi medicul acela, nu are cum să vă nască. Nu are cum să nască el în locul vostru, indiferent cât de bun uh, practician este și cât de mult susține nașterea naturală. Deci, să nu uităm că sarcina și nașterea nu sunt o boală. Deci, nu este datoria unui medic să ne nască copilul, ci este datoria mea, ca și femeie, ca și mamă, să mă informez și să înțeleg procesul nașterii, tocmai ca să pot să mă pregătesc pentru naștere împreună cu partenerul meu, care a participat și el la conceperea acestui copil și care, ca și tătic, se va implica mult mai frumos și mult mai armonios în familia noastră dacă el este implicat de la început, adică deja din sarcină, ca să mă înțeleagă pe mine mai bine, să mă înțeleagă nevoile, capriciile, da, uh, căpșuni uh, la miezul nopții și castraveți murați, dacă credeți că nu scăpați de pofte. Și atunci soțul poate deveni un real ajutor și un real sprijin. Pentru că femeia chiar este foarte vulnerabilă în timpul sarcinii și chiar are nevoie de sprijin. Deci, luați-vă partenerii de mână și haideți la curs. Nu puteți ajunge la curs? Uitați-vă la toate videourile mele pe care le postez sistematic pe YouTube și pe site-ul meu, pentru că or să vă dea mai multă siguranță și mai multă încredere că acest proces este un proces natural și fiziologic. Teoretic, orice femeie poate să nască. Atâta timp cât își rezolvă fricile, cât are sprijin din partea partenerului, a familiei și atâta timp cât își rezolvă programele negative care au fost induse de când eram noi copii. Da? De exemplu, mama mea îmi povestea cât de groaznică a fost nașterea ei. Într-adevăr, a fost amânată, a fost ținută la spital pe niște calmante să nu nască prea repede și când nu s-a mai putut, ea era aproape să moară, eu am fost scoasă cu cotul din burtă de o moașă care încerca să-i salveze viața și uite așa, <laughs> trauma propriei nașteri o ducem, de fapt, în nașterea copilașului nostru. Asta este un mare secret. Și în momentul în care realizăm asta, ne putem întreba foarte serios, ok, noi cum ne-am născut? Cât de bună ne-a fost experiența asta a nașterii, care nu ne aducem aminte conștient, dar subconștient noi știm chiar lucruri care s-au, s-au întâmplat în perioada intrauterină. Deci noi ne aducem aminte de acele lucruri, dacă facem o regresie hipnotică, de exemplu. Deci cu toții purtăm niște programe noi. Aceste programe, dacă nu sunt rezolvate și nu sunt vindecate, noi le ducem în propria noastră naștere, de fapt în nașterea propriului nostru copil. Deci, e foarte important să prelucrăm aceste traume, aceste vulnerabilități, toate fricile noastre legate de naștere, de cezariană sau de tot ce se poate întâmpla cu copilașul. Vă sugerez, deci, să veniți la curs sau să faceți un curs care este de pregătire pentru naștere, nu un curs din acela gratuit organizat de spital unde vin reprezentanți uh, ai tuturor, al tuturor firmelor care vând câte ceva să vă povestească cât de periculoasă și um, urâtă poate fi nașterea, da? Deci chiar aveți nevoie de oameni care să vă încarce cu pozitiv, de aceea sunt aici și de aceea misiunea mea este să vă dau aceste informații ca voi să alegeți, să alegeți corect, să alegeți bine pentru voi. Și chiar vă doresc să aveți parte de nașteri frumoase și împlinitoare, pentru că este atât de important cum ne naștem copiii. Tocmai ca să nu plece și ei în viață, așa cum am fost noi, toată generația noastră nevoită să plecăm în această viață cu traume de abandon, de singurătate, cu frică mare de schimbare și așa mai departe. Uitați-vă la toate interviurile pe care le-am postat și o să vedeți că o să găsiți foarte multe răspunsuri acolo. Și vă rog din suflet, când faceți uh, cursul pentru naștere, de pregătire, faceți-l cât mai repede, cât mai la începutul sarcinii, pentru că nu este doar un curs în care să învățați despre tehnici, de uh, Uh, respirație sau de masaj sau de poziții sau așa mai departe, și așa mai departe. Sunt, este un curs la care tu de fapt începi să te cunoști mai bine și să lucrezi cu materialul pe care tu l-ai, uh, noi lucrăm cu materialul clientului, da? deci cu toate lucrurile pe care le ai în subconștient, uh, care te apasă, care te fac să devii mai emoțională și mai vulnerabilă. Deci, Fă acest curs de pregătire pentru naștere împreună cu partenerul tău cât mai repede. Ca să-ți dai seama cam ce facem noi la curs, uite, uite-te la um, testimonialele cursanților care au fost și care au plecat diferiți după cursul de pregătire pentru naștere. Este foarte important atât pentru tine cât și partenerul tău și copilul vostru o să fie cel mai fericit și cel mai mulțumit și liniștit copil pentru că o să aibă părinți informați. Deci, te aștept și la curs, și pe YouTube, și pe site-ul meu. Doar te rog, informează-te.